सालों के यहाँ पर फाइट चल रहे हो आप यहाँ पर छुप के मतलब एकदम आप उनके पार्टनर के साथ आराम से बैठा हुआ है आप उनको चाहिए मतलब चाहिए बुलिया चाहिए यार बहुत से वाले आप उनके लौड़े लग चुके हैं मैं क्या बताऊँ आप उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है आगे जाने के लिए आप उनके पास माधुर चतुर्थ ने मारा किसने मारा भोसरी वाले आप उनके पहुंच जाता पड़े माधुर मजा मजा भोसरी वाले ने मार दिया यार बच्चे थोड़ा ही तो छोड़ देता तो मैं इसको रिवाइवर देता पर भाई मैं तेरे को रिवाइवर दूंगा मतलब दूंगा मरने मेरे को मर जाने तो दोस्ती निभानी है मतलब निभानी आप उनको जाना है मेरे भाई को रिवाइवर देने के लिए लगने लगने दो अपन के लौड़े लगने दो अपन को पता है यहाँ पर कहाँ पर है भोसड़ी वाले निकल जाए जल्दी से हो जाए माधव चुप नहीं है नहीं है नहीं है टोकरी नहीं है बोसरी वाले के लग गए लोड़े माधव चुप लग गए भाई लोग इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपन के